Hola todo el mundo, ¿cómo están? Espero estén súper increíblemente rico otra Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a hacer tres formas eh, de pinitos con diferentes materiales. Y bueno, estos pinitos los pueden utilizar como para decorar mesas o también los pueden utilizar como esferas para los pinos. Eh, yo los voy a utilizar para decorar mi cuarto y también otros lugares. Así que comencemos. Esto es lo que vamos a utilizar. Listón o estambre, palos de madera o cartón, esferas y una pistola de silicón. Vamos a comenzar. Bueno, pues la primera que vamos a hacer, vamos a utilizar tres palitos, este, y esos tres palitos los vamos a pegar en forma de triángulo. los van a pegar con em, una pistola de silicón o scotch. La verdad es que a mí me sirvió mucho más la, cinta scotch, enrollarla. Eh, así siento que pega mejor y que no se va a deshacer tan rápido. Y también ya se está acabando el silicón, entonces decidí utilizar la cinta scotch. Ustedes utilicen el que más se los facilite. Y bueno, lo siguiente que van a hacer es ponerle silicón caliente en un ladito del triángulo y justo ahí le van a pegar el listón o estambre, lo que hayan decidido utilizar. Y ahora van a enrollar el listón o el estambre, en este caso yo utilicé el listón, y lo van a enrollar en todo el triángulo. Y pues así fue como quedó. Si quieren que separe el, o sea que lo puedan como que se pueda parar el pinito, van a ponerle así como se los estoy enseñando. Lo van a poner, lo pueden poner así y uno arriba. O si no, si no tienen tantos palitos, pues solamente ponen un número arriba como yo lo hice. Miren, justo así como se les estoy enseñando, este, yo nada más puse el, palito de arriba, no le puse los lados. Ustedes le pueden poner los que tengan. y miren pues ya le puse lo que es el palito de la parte de atrás este y está súper padre porque puedes ponerlo como en diferentes ángulos este me súper encantó y este les va a servir pueden poner como pincitas de esas que se utilizan como para lavar la ropa o para secarla más bien este, y hay algunas que las venden y son pincitas minis. Entonces esas se las van a ir colgando, parece ese listón, se las van a colgar en el listón y ya ahí van, pueden ir poniendo como fotos de Navidad que se han tomado o así están, súper padre. Y esto también como les dije al principio del video lo pueden utilizar para decorar su cuarto, algún lugar. y recuerden quedarse hasta el final para ver las tomas satisfactorias que siempre es de lo mejor de todos los videos. Ahora sí, vamos con la siguiente idea. Y bueno, pues para la siguiente idea, esto es lo que vamos a utilizar. Pueden hacerlo de dos formas, una el papel con brillantina o si tienen foamy con brillantina, así los venden, este con diamantina, no sé cómo los conozcan ustedes este lo pueden comprar y ya se facilitan. Yo hice de los dos, pinito con escarcha y también con eh, foamy verde. De brillantina también van a utilizar un foamy rojo, yo lo utilicé también con brillantina, cartulina o papel. También van a utilizar una pluma, pegamento o pegamento en barra y yo no tenía foamy como dorado o amarillo entonces decidí utilizar una washi tape que es dorada como con brillitos y pues con esta vamos a esta es la que voy a utilizar así que vamos a comenzar para el primero bueno esta es una cartulina entonces van a cortarla en un pedazo más chiquito y esta la van a hacer un cono ya ven que tiene aquí como un espacio bueno esa o sea, como, mm, sí, un triángulo, eso se lo van a cortar para que se pueda parar. Y aquí le va a quedar como una pestañita, entonces esa se la pueden pegar con pegamento en barra, yo la pegué con cinta scotch, con cinta y perdón, péguenle con esta, no con esta que les estoy enseñando porque va a ser más difícil que se adhiera a la brillantina, entonces mejor utilicen la cinta scotch que es más como cinta de papel, entonces es como se está adhiriendo a un papel. Ok, pues lo siguiente que van a hacer es llenar el cono de brillantina, lo van a poner, van a poner pegamento. Asegúrense de ponerle bastante pegamento para que se adhiera bien la brillantina, este, porque si no se van a tardar demasiado porque quedan como espacios, entonces ahí le tienes que volver a poner y luego que no se caiga la brillantina y así. Entonces, por favor, pónganle bastante pegamento para que este no batallen. A mí, o sea, le puse tantitín pegamento, no le eché así mucho. Entonces sí quedaron algunos espacios em, sin brillantina, pero también por eso hice otro con foamy. Y bueno, pues una vez que ya tengan su conito, ya depende si lo hayan hecho con foamy de brillantina con brillantina y pegamento y así es tiempo de decorarlo. Y bueno pues esto fue lo que traje. Traje eh, como un, listón este que se lo voy a utilizar para como enrollarlo. Em, y también traje este otro dorado, lo verdad es que todavía no sé cuál vaya a utilizar. Si el dorado porque está muy bonito, pero el pino este lo quiero hacer como rojo con, con verde. Entonces creo que voy a utilizar este, todavía no sé. Y para hacer las esferas vamos a utilizar el foamy con brillantina roja. bueno, aquí para hacer las esferas estoy cortando circulitos eh, y ya nada más con silicón se las vas pegando. Yo le puse esferas de color rojo y blanco. Y ahora el toque final. y este pinito está listo. Siguiente idea. Pues para la siguiente idea esto es lo que vamos a utilizar. Foamy con brillantina. Un listón. Este que sirve para hacer orificios, pegamento, silicón líquido, foamy blanco, una hoja blanca, algodón, y listo. Y pues como el pasado vamos a hacer también un cono. Le cortamos lo que sobra. Y a esta también le vamos a poner mucho pegamento para pegarle todo este algodón. Este va a ser un pinito blanco la verdad es que este fino fue el que más me gustó. Está increíble. ¡Tarán! así es como quedó con el algodón y ahora es tiempo de decorarlo. Nos vemos cuando esto esté decorado. Wow, me súper encantó. Le iba a poner esferas, pero así como está, así me encantó con la estrella. También se la puse. Y este listón dorado que se lo quería poner en el pino pasado. Este, pero aquí queda hermoso. Y ahora sí vamos con las tomas satisfactorias. Pero antes, a recoger. creativos, esto fue todo por el video Espero les haya súper encantado este video. Si fue así, dale un creativo, like, suscríbete al canal para seguir creando. Activa las notificaciones para no perderte los siguientes videos. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.